नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल एवं रमेश सिंह आज मैं आपको यहाँ पर मांडवगढ़ में आया हुआ यहाँ पर अभी मैं फिलहाल जो है जामा मस्जिद के यहाँ पर हूँ ये जामा मस्जिद का गेट है जामा मस्जिद जैसे कहते हैं वहाँ का गेट है और तो ये सामने यहाँ से जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ रहा है जिसकी प्राइस पच्चीस रुपये है पर व्यक्ति एक व्यक्ति को पच्चीस रुपये की टिकट होती है और ये लेकिन अंदर का गेट है मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊँगा सही साबित होगी जबकि सैकड़ों और आज भी इसकी खूबसूरती और नमी बिल्कुल वैसी ही है जो पहले थी ठीक है कितने कितना इनो में वैसे भैया मैंने जो पुरानी पुरानी मस्जिद खींचा खींचा गिरेगा ना तो। बहुत सीन है इसका व्यू जो यहाँ पर जो बीच में बना हुआ आगे गेट है गेट के अंदर फिर आपको सिक्योरिटी चेकिंग जो गुम्बर नज़र आ रहा है इसके अंदर सिक्योरिटी चेकिंग है वहाँ से चेकिंग होती है जैसे आप अंदर की साइड आते हैं तो वहाँ पर ये पूरा गार्डन टाइप बना हुआ है इसके बाद फिर आगे आते हो तो फिर ये आपको सामने से पूरी मस्जिद नज़र आती है ये सामने पूरा सामने का सीन है ये पूरा व्यू सामने का ये जो है ये व्यू ये साइड का है ये लेफ़्ट साइड है तो ये सामने देखो तो ये राइट साइड का व्यू है और ये यहाँ से एंट्री होती है और एग्ज़िट भी यहीं से है अब देखते हैं सामने जो जाम मस्जिद के सामने का सीन है वो कैसा रहता है वहाँ पर जाके वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा एक बार आपको पूरे चारों तरफ का सीन जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ का ये मेरे दोस्त लोग हैं मस्ती कर रहे हैं ये चौतरफा ये है सीन यहाँ यहाँ पूरा एक अलग ही व्यू है अब आगे चल के देखते हैं कि जिस जामा मस्जिद के सामने जो किला बना हुआ है वो क्या है वहाँ क्या है वहाँ देखते हैं ये सामने सामने जो ये देखना है जो सामने जो किला है कि वो क्या है और कैसा क्या इलामा मस्जिद के सामने जो महल है इसे अशरफी महल कहते हैं ये देखिए अशरफी महल इसके अंदर एंटर हो रहे हैं देखते हैं ये जामी मस्जिद है ये गेट दिख रहा है आपको जामी मस्जिद का गेट है इसके सामने ही जस्ट अशरफी महल है एकदम मकबरे बने हुए हैं यहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है अशरफ महल इसके अंदर देखते हैं कि ये किसका मकबरा बना हुआ है महमूद खिलजी का मकबरा है इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महमूद खिलजी का मकबरा ये हम इसके अंदर आ गए हैं महमूद खिलजी के मकबरे में ये सामने ये अशरफी महल के अंदर ये है ये सारी चीज़ें एक दो कब्रें हैं यहाँ पर दो वहाँ हैं एक ही दो यहाँ है ये जो पूरा है बस ये इतना सही है यहाँ पर देखने के लिए इसमें ज़्यादा खास नहीं है जैसे अशरफी महल कहते हैं आप कोई दूसरी जगह जाके देखते हैं वहाँ पर क्या है